que tout le monde dise, prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour les ouvriers, tes propres ouvriers, tes serviteurs, les gagneurs d'âme. Nous demandons ce soir que tu parles à chaque cœur de façon claire et nette au nom de Jésus-Christ. Que ta parole profite à tous que et donne de l'énergie à ton peuple. Nous avons étudié au sujet de Paul et Silas qui ne sont plus ici. C'est nous qui sommes ici. Je prie que ta puissance sature toutes les vies et que notre ministère porte de fruits au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple. Fais de ton peuple des canaux de bénédiction et comme ils sortent demain et à tout moment, je prie que des signes et des prodiges, que le salut et les chercheurs les accompagne au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et que quelqu'un crie Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, on va aux actes des apôtres, chapitre 16. Je crois que vous connaissez le fond de, de acte 16. Au chapitre 15, l'Église s'était rassemblée. Et comme l'Église était rassemblée, ils ont décidé que les païens ne soient pas circoncis. Une fois qu'ils sont sauvés, il y a le salut qui dépend de Christ et c'est fondé sur Christ et Christ seul et Christ sera leur sauveur sans garder la loi de Moïse. Donc ils ont envoyé euh, euh, Paul et Silas, euh, Jude et Barnabas pour aller dans les églises variées pour leur déclarer la décision prise au siège de l'église. Donc, ils sont allés et leur ont délivré oui, ces décrets. Et c'était une grande joie dans l'église. Et maintenant, Paul, l'apôtre Paul, à la fin du chapitre 15, a dit à Banaba, allons et voir tous les convertis, tous les lieux qu'ils ont visité en prêchant la parole. Barnabas, vous connaissez bien l'histoire, a décidé que Jean-Marc aille avec eux et il y a eu un désaccord et au, fait, au départ, l'Église a recommandé euh, Silas que qu'il aille avec qu'il aille avec Paul et ils sont allés dans, cette église, dans ces églises pour leur euh, déclarer les décrets et ils allaient prêcher jusqu'à Philippe. Arrivé à Philippe, il y avait cette demoiselle qui avait l'esprit de Python, l'esprit de divination, l'esprit de Python. Et là, euh, la, la demoiselle disait que voici les hommes de Dieu qui nous déclaraient la parole du salut et l'apôtre Paul, étant irrité dans son esprit, a commandé l'esprit de sortie et le mauvais esprit était sorti d'emblée. Et puis, les chefs et les parents de la demoiselle s'étant irrités et à cause de cela, ils ont amené Paul et Silas sous une dure persécution. Ils étaient battus à plate couture. Ils étaient jetés en prison. Et c'est ici que nous les rencontrons maintenant en prison. Ils étaient en prison parce qu'ils prêchaient la parole de Dieu. Et maintenant, c'est dit aux actes 16. Nous lisons le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent. Ils pourraient sinon gémir, se plaindre, se poser la question pourquoi euh, et pourquoi ils se trouvaient dans cette condition. Mais il n'y a pas de plainte, seulement la prière. Il n'y a pas de de mais c'est la prière. Ils ne paniquait pas. Ils pouvaient dire que voici un pays, un lieu étranger. Euh, Philippe, on n'avait jamais été ici. Qu'est-ce qui va encore suivre Au lieu de se plaindre, au lieu de murmurer, ils ont seulement prié. Et vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Vraiment, vous connaissez l'histoire, un miracle s'est produit. Un miracle va se produire au travers de vous. Les fondements de la prison s'étaient ébranlés et tous les prisonniers ont, ont leur chaîne brisée. Et finalement, le geôlier Philippe et Philippiens était sorti et a dit, frères et sœurs, il est Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé Et ils lui ont dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il, a été, et il leur a été conduit à la maison et ils ont déclaré la parole de Dieu. Les gens ont créé, sont baptisés et puis et le geôlier les a nourris et a nettoyé leurs blessures. C'est l'histoire que nous cherchons, que nous allons voir ce soir, dont le titre est « La merveille gracieuse de salut pour tous ». La merveille gracieuse de salut pour tous. Nous allons voir numéro 1, les merveilles euh, du surnaturel à travers les louanges. Lorsque vous louez le Seigneur, vous priez, vous louez le Seigneur, vous l'adorez, vous l'honorez, vous ne vous plaignez pas, vous n'êtes vous pas amer, vous ne posez pas la question pourquoi ceci se passe, mais dans toutes les circonstances, à tout moment, vous priez, vous louez le Seigneur. Alors, il, avec les, les, les, louanges, il aura les merveilles du surnaturel. Deuxième point, la parole du salut des prédicateurs de Paul à Silas, lorsque l'homme la pose la question, que devons-nous faire pour être sauvés Ils n'ont pas dit que on n'a pas de fiche, on n'est pas prêt pour cela. Le prédicateur doit être prêt à tout moment que la parole du salut provienne de vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. La parole du salut, la parole du salut d'un prédicateur. Et, le, le troisième point, c'est l'œuvre du Sauveur dans le pénitent comme les gens se repentent et se détournent de, leur leurs péchés, nous avons maintenant l'œuvre du Sauveur dans le pénitent. Alors maintenant, au premier point, le premier point, nous avons les merveilles du surnaturel à travers les louanges. Nous allons aux actes, chapitre 16, versets 25 et 26. Prière d'ouvrir la Bible. Acte 25, 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantait le louange de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Verset 26 dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes s'ouvrirent. Cela va vous arriver cela va arriver au travers de vous. Que toutes les portes, que toutes les portes qui sont fermées contre les gens, qui empêchent les gens, en, qui gardent les gens en esclavage, en servitude, et toutes les portes s'ouvrent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Nous allons voir trois choses ici. Numéro un, nous allons voir ici la vigilance et la prière des apôtres au cours des épreuves la vigilance et la prière des apôtres au cours des épreuves. 2. Nous avons l'ascendante adoration de louange dans la détresse. L'ascendante adoration de louange dans la détresse. 3. Les merveilles stupéfiantes et la puissance pour le triomphe. les merveilles qu'il fait au travers de nous et en faveur euh, euh, pour les gens à qui on prêche. Et on va au premier point ici, et la vigilance et la prière des apôtres au cours des épreuves. Vous serez surpris qu'on parle de Paul et, Silas, on parle d'eux en tant qu'apôtres. Quand on voit Silas, voyons Acte 15, et nous lisons le verset 22, Acte 15, au verset 22, on voit Silas là-bas. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsaba et Silas, homme considéré entre les frères. Donc ce temps-ci, comme on voit Silas, il était l'un des principaux personnages choisis. Et verset 32 ici. Verset 32 nous dit, 32, comme on voit le verset 32 qui dit, cela nous parle de Jude et de Silas qui étaient, ils sont appelés prophètes. Ils sont appelés prophètes ici. Et ici, cela veut dire que comme on a la situation dans laquelle vous vous trouvez et comme peut-être vous êtes un gagneur d'âme, ou bien vous êtes pasteur de district ou pasteur de groupe. Alors vous êtes soumis et vous êtes envoyé à aller quelque part d'autre. Et puis maintenant, si vous êtes resté là où vous êtes, que je suis telle personne, voici tout ce que je fais, je ne vais plus faire d'autres choses, il n'y aura pas de progrès ni de promotion. Mais si vous voyez chapitre 15, verset 32 qui dit, je décide qui étaient eux-mêmes prophètes qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Alors, il est Silas. Silas était prophète, comme vous le savez. Il a donné à certains apôtres, prophètes, évangélistes, certains pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Maintenant, on l'appelle ici en tant qu'apôtre. Nous allons à premier. Thessaloniciens 1, 1 Thessaloniciens chapitre 1, nous lisons à partir du verset 1. Paul et Sylvain, c'est Silas ici, et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu, le Père et en Jésus-Christ, le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données que la grâce et la paix vous soient données. Il a mentionné Paul, il a mentionné Sylvain qui est Silas. On va à 1er Thessaloniciens 2, verset 1. Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Il parlait de lui-même Paul et de Silas et de Timothée. Vous savez que notre arrivée chez vous n'a pas été sans vain. Lorsque nous sommes venus prêcher la parole de Dieu chez vous, verset 2. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, ils, y référèrent à leur persécution, à ce qu'ils ont traversé à Philippe. Et après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, Paul et Silas, euh, que nous avons souffert et nous avons reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez. Nous primes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Le verset 6 nous dit, « Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, et Paul et Silas, nous, et ni de vous ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. » C'est pourquoi, alors, nous appelons les deux, Paul et Silas, en tant qu'apôtres. Tout d'abord, il était l'un des principaux personnages parmi les frères qu'on a lu au chapitre 15. Maintenant, il a continué de se développer, de croître et il est devenu l'un des prophètes, des prédicateurs, des proclamateurs de l'évangile dans l'église de Jérusalem. Comme on les rencontre maintenant, après avoir euh, traversé cette persécution et cette souffrance, maintenant il dit que maintenant nous sommes apôtres de Christ. Voyons, Colossiens 4, verset 2, que devons-nous faire en tant que les principaux personnages parmi les frères, que devons-nous faire en tant que proclamateurs de la part de Dieu, que devons-nous faire en tant qu'apôtres, les messagers du Seigneur, nous allons partout, nous prêchons la parole, c'est d'ici que nous continuons dans la prière, persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. C'est ce qu'il faisait. Si nous sommes enfants de Dieu, Dieu merci, nous le sommes. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous devons persévérer dans la prière. Quel que soit ce qui se passe, vous êtes mal compris. Quel que soit ce qui se passe, vous êtes persécuté. Quel que soit ce qui se passe, vous êtes dans les épreuves. Vous, vous, euh, êtes dans la souffrance parce que vous déclarez la parole de Dieu vous persévérez dans la prière comme Paul et Silas. Et veillez-y avec action de grâce. On veille avec action de grâce. C'est pourquoi c'est dit qu'au milieu de, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient Dieu et chantaient des louanges au Seigneur. Et les prisonniers les entendaient. Allons maintenant au numéro 2 ici, qui est l'ascendante adoration de louange dans la détresse et l'ascendante adoration de louange, de louange dans la détresse ou dans la souffrance. Nous retournons aux actes 16, verset 25, vers le milieu de la nuit. Pensez-y, il n'y a pas de lumière au milieu de la nuit en prison. Et lorsque Paul et ne pouvait pas avoir le confort pour avoir un bon lieu pour dormir, lorsqu'il devait, vers le milieu de la nuit, lorsqu'il devait, sinon, dormir et prendre le repos la nuit, lorsque les autres prisonniers s'étaient déjà endormis vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent. Est-ce que vous priez la nuit? Est-ce que parfois vous vous réveillez la nuit? Pas parce que vous ne pouvez pas dormir, mais parce que délibérément, vous vous renoncez vous refusez le sommeil et vous priez Dieu. Ce n'est pas la prière ordinaire. D'habitude, il y a des gens qui disent qu'ils prient et ils lisent d'un livre de prière. Et que demander vous sera donné, cherchez vous trouverez, frappez vous sera ouvert. Quiconque demande reçoit et lequel d'entre vous a, des enfants et s'il demande du pain. Alors s'ils vont demander du pain, alors vont-ils prendre livre et lire et, et, et lisent du, du livre-là à papa, à maman. Maman, ce matin à 7h30, seulement ce qui est là-bas, j'ai besoin du pain, du petit déjeuner. On ne fait pas cela. Dans la prière, on ne fait pas cela. Le Seigneur n'espère pas que euh, nous prions et que nous, nous piratons quelqu'un, nous imitons quelqu'un, nous répétons ce que quelqu'un a dit. Alors vous allez en tant qu'enfant de Dieu, vous allez en tant que ministre de Dieu, vous allez en tant que serviteur de Dieu et de votre propre voix, de votre propre compréhension, vous connaissez la promesse de Dieu et vous connaissez les commandements de Dieu et vous demandez, vous priez selon la parole de Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. S'il vous plaît, rappelez-vous, alors ils n'avait pas de lumière pour euh, ouvrir un livre de pierre deux cantiques et commençait à, chanter. Paul a chanté l'apôtre aussi a chanté un apôtre, Paul un apôtre, Silas un apôtre, et ils ont chanté avec compréhension. Ils connaissaient les paroles qu'ils chantaient. Alors il, alors il dit que l'apôtre a dit que je chanterai avec compréhension, je chanterai avec esprit. Leur cœur était là. Euh, parce qu'il y a des gens qui chantent, même à l'église, et ils ne comprennent pas les, les, paroles du cantique qu'on chante. Je ne sais pas si cela vous arrive. Il y a des chansons apprises à l'école primaire. On chante seulement, on ne comprend pas. C'est maintenant lorsqu'on est, on, est, on est devenu adulte, 30 ans, 40 ans passés, que qu'on ressasse ces chansons-là, qu'on comprend maintenant la signification de ces chansons-là. Alors, lorsqu'un chrétien chante, il chante avec compréhension, il chante avec esprit. Le cœur est dans la chanson et les promesses dans le cantique et toutes les choses qu'on a dans le cantique entrent dans votre cœur. C'est-à-dire, ils ont chanté. Lorsque vous chantez de cette manière, alors ils chantaient à Dieu. Lorsque vous faites quelque chose pour le Seigneur, vous le faites de tout votre cœur, de, de tout votre esprit, de tout ce que vous avez afin que, que cela fait partie de votre, votre amour pour Dieu avec toute votre âme, votre cœur. Et ils chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. L'ascendante adoration de louanges dans la détresse. Paul n'était pas surpris eh, d'avoir eh, ce défi, cette tribulation, cette détresse, pas la grande tribulation, mais la persécution qu'un enfant de Dieu doit avoir. Nous allons à Jean 16, Jean 16, 33, Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Le Seigneur nous a déjà dit cela, que dans le monde, vous aurez des épreuves, des, des, persécutions, des souffrances, des oppositions, des, des malentendus vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage dans cette tribulation, dans cette, dans cette épreuve, dans ce problème. Eh, c'est dit ici, prenez courage, ne soyez pas sinon cher. ne soyez pas découragés, ne soyez pas paniquants, ne soyez pas sinon comme si le monde s'effondre sur vous. Oh, il y aura la tribulation, mais, oh, oh, oh mais prenez courage j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde pour vous. Je dis, il a vaincu le monde pour vous. À cause de cela, quelque chose qui se passe, prenez courage. C'est exactement ce qui était arrivé à Paul et à Silas. Ils ont pris courage, ils ont chanté des louanges au Seigneur. Nous allons aux actes 14, 22. Actes 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est pas beaucoup de tribulation que qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. N'est-ce pas merveilleux que l'apôtre Paul n'a pas oublié ce qu'il avait prié aux autres. Il a dit que nous, il nous faut entrer, que que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, la, la tribulation est venue. Et ils, ont été battus. Il n'a pas dit que pourquoi ceci. Vous devez vous rappeler ce que vous avez prêché. Lorsqu'il y a l'épreuve, lorsqu'il y a la tribulation, lorsqu'il y a la souffrance, ce que vous avez dit aux autres de faire, la même chose, vous devez le faire. Voyons, euh, deuxième Thessaloniciens, deuxième Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3 et 4. 3. Nous devons à votre sujet Frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Verset 4. Aussi, nous glorifions nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Quand vous voit versets 3 et 4, leur foi faisait de grands progrès, euh, quoi qu'il y ait la persécution et la tribulation, leur charité, leur amour pour Dieu, pour chacun, toutes choses faisait euh, faisaient de grands progrès, mais il y a la persécution et la tribulation. Ils suivaient ce que Jésus a dit, que dans le monde, vous aurez des épreuves, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Alors, faut pas aller dans un coin que je ne sais pas pourquoi ceci se passe. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant Alors, ils ont continué euh, de croître dans leur foi, dans leur amour, dans leur charité. Et ils ont persévéré joyeusement. Allons à deuxième Corinthiens chapitre 12 et verset 9. Et il me dit, ma grâce te suffit. Alors il a tout ce soufflettement du diable et ces soufflets du diable, les persécutions du diable, c'est l'apôtre Paul, il est allé vers Dieu. Enlève-moi tout ceci. La réponse du Seigneur à lui est que la persécution viendra, la tribulation, les épreuves viendront, mais ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers. Je me glorifierai donc bien plus volontiers. Je suis content maintenant de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Le verset 10 dit, « C'est pourquoi je me plains, je ne, je ne me plains pas, c'est pourquoi je me plains, je ne me mure pas, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, tout le monde dit ce qui suit. C'est alors que je suis fort. Puisse le Seigneur vous garder fort, quel que soit qui arrive dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Numéro 3 ici, c'est les merveilles stupéfiantes et la puissance pour le triomphe. Les merveilles stupéfiantes et la puissance pour le triomphe. On va aux actes 13, 26. Non, acte 16, 25, du moins. Acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul est... 26, eh, acte 16, 26. Acte 15, 26. Actes 26, 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de, terre. voyez, Paul et Silas qui priaient Dieu. Et euh, il, a eu, il y un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Pourquoi cela était arrivé Voyons, psaume 22. Psaume 22 psaume 22 et verset psaume 22. Lorsque vous louez Dieu, Dieu se présente et habite dans le louange et siège là-bas. Psaume 22, verset 5. Euh, euh, et Paul, et Paul et adorait Dieu et, Paul et Silas adoraient Dieu et ils étaient dans la prison et Dieu est venu. La prison est si petite pour contenir Dieu parce que le Seigneur siège. Euh, Psaume 22, verset 4. Pourtant, tu es saint, tu sièges au milieu des louanges des louanges d'Israël. Il louait Dieu et puis la prison, les fondements étaient ébranlés. Et lorsque vous louez Dieu, Dieu va se présenter sa puissance va briser toutes vos prisons au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus de servitude dans votre vie. De Deutéronome chapitre 10, 21. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Si vous voulez de grandes choses, des choses merveilleuses, euh, des choses qui sont arrivées à Paul et Silas, aux enfants d'Israël et aux, aux serviteurs de Dieu dans chaque âge et dans chaque génération. Si vous voulez cela, alors il vous faut louer Dieu. Lorsque vous louez Dieu, il viendra dans sa puissance, dans sa grande puissance, et puis briser toutes les chaînes et tous les fers de votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons, Josué chapitre 6 verset 20, et ils étaient sur le point d'entrer sur la terre promise à cause d'un murailles de Jéricho. Mais vous savez ce qui était arrivé Au lieu de prendre l'épée, le javelot, le bulldozer pour démolir les murailles, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont lu le Seigneur. Les murailles étaient encore imprenables et debout là-bas. Et puis, et le muraille, les murailles se tenaient entre eux et la terre promise mais en louant le Seigneur, toutes vos murailles de Jéricho s'éclairont. C'est dit en Josué 6, verset 20. Le peuple euh, poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula votre muraille s'écoulera. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Voyons, deuxième chronique 20, deuxième chronique chapitre 20, verset 20. Josaphat a dit que tous ces puissants guerriers sont contre nous dans une grande confédération. On ne sait quoi faire. Lorsque les problèmes se présentent dans votre vie et que vous ne savez quoi faire, il faut seulement louer Dieu et louer le Seigneur et ces problèmes vont se fondre au nom de Jésus-Christ de Chronique 2020. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, Écoutez-moi, Juda, et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Si vous croyez en l'Éternel, votre Dieu, vous n'allez pas paniquer, vous ne serez pas craintif, vous ne serez pas timide. Vous n'allez pas fuir le jeu de bataille. Vous n'allez pas laisser aller. Vous n'allez pas céder à l'ennemi. Si vous vous confiez, confiez-vous à l'éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Le Seigneur vous affermira. Toute promesse qu'il vous a donnée, toute promesse qu'il a prononcée dans votre vie sera, accomplie, sera affermie quand vous croyez au, au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Confiez-vous en ces prophètes. Pourquoi les prophètes étaient et sont toujours les représentants de Dieu. Vous n'avez jamais vu Dieu, mais il a envoyé ses prophètes avec sa parole pour vous révéler sa pensée et vous confiez vous, vous vous confiez en ces prophètes qui représentent Dieu. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Quelqu'un là-bas va réussir. Verset 21 dit, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant la main, et il était revêtu d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Et le verset 22 dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, je dois vous rappeler, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gagnants d'âme, beaucoup d'ouvriers chrétiens, et dès qu'une moindre chose leur arrive, la seule chose qu'ils sachent, c'est de se plaindre. La seule chose qu'ils sachent, c'est de murmurer, de paniquer. La seule chose qu'ils sachent faire, c'est d'abandonner l'œuvre de Dieu que je traverse ceci. Regardez ce défi, regardez ce problème. Mais si vous allez changer et qu'il y ait une conversion totale de votre personnalité, une conversion totale de votre attitude, vous allez voir plus de miracles que jamais au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit que, puis d'accord avec le peuple, il norma des louanges et verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab. Tous vos ennemis seront confus, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Judas. Et ils furent quoi, dites-le moi, et ils furent battus. Le verset 23 nous dit, les fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de séï pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de séï ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Ils ne vous détruiront pas. Ils vont se détruire eux-mêmes. Mais cela vient comme un résultat de louer le Seigneur dans les épreuves et prier le Seigneur dans les épreuves et, tout ce qu'ils ont traversé, ils louaient le Seigneur. Vous allez commencer une nouvelle vie de louange à, Dieu et ce faisant, les ennemis seront vaincus dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je dois le dire pour, pour moi-même. Il faut le dire pour vous-même au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, maintenant, nous allons au deuxième point maintenant. C'est la parole de, du salut de la part des prophètes, des prédicateurs. Et comme le geôlier philippien s'est réveillé aussitôt, il vu que toutes les portes des prisons étaient ouvertes et que les liens de tous étaient brisés. Il croyait qu'ils S'était échappé et par cela, il voudrait se susciter parce que si le matin, ils se sont réveillés, on a vu que tous les prisonniers s'étaient évadés. Ouais, les autorités vont appeler le geôlier que de donner le rapport et puis il perdra sa vie. Ne voulant pas perdre sa vie euh, de façon euh, agonisante, de façon euh, atroce, il a dit, mais que je que je me tue. Paul et Silas ont crié, ne te tue pas. Nous sommes ici, nous ne sommes pas des fuyards. Nous sommes ici parce que nous voulons savoir pourquoi Dieu a ouvert les portes de la prison. Ouais, il y a des gens, ils sont trop, trop précipités. Ils ne disent pas que dois-je faire maintenant. Comme les portes, toutes les portes sont ouvertes maintenant, que dois-je faire comme toutes les, les portes des prisons sont ouvertes et que les prisons, les fondements sont brisés. Il dit que ne te tue pas, nous sommes encore ici. C'est pourquoi on va maintenant aux actes 16. Acte 16, verset 30. Et les filles sortirent et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé Verset 31 dit, Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et le verset 32 dit, et il lui annoncèrent la parole du Seigneur. Voyons ce qui suit ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ils lui ont parlé la parole, il lui a annoncé la parole du Seigneur, non à lui seul, mais aussi à tous ceux qui étaient dans sa maison. Comme on voit ces versets, nous allons voir trois choses ici. Numéro un ici, la volonté du chercheur à être sauvé. La volonté du chercheur à être sauvé. Numéro deux, la volonté suprême pour sauver les pécheurs. Dieu veut que les pécheurs soient sauvés. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Donc, vous avez la volonté suprême de Dieu pour sauver les pécheurs. Numéro 3, la parole certaine du salut pour toute âme. La parole certaine du salut pour toute âme. Numéro 1, la volonté du chercheur à être sauvé. Numéro 2, c'est la volonté suprême du Seigneur pour sauver les pécheurs. Numéro 3, c'est la parole certaine du salut pour toute âme. Nous allons voir numéro 1 ici, la volonté du chercheur à être sauvé. La volonté du chercheur à être sauvé. Nous nous, nous référons toujours à, aux actes. Acte 16, verset 29. Alors, le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et le verset 30 dit, il a posé une grande question de son cœur. Et il les fit sortir et dit, Seigneur, Paul et Silas, Seigneur, il ne les, il, déconsidère plus en tant que prisonniers. Il, connaît euh, l'acte du surnaturel et la, il connaît la parole du salut qui peut les sauver. Qui peut le sauver du péché et des conséquences du péché Alors il les regardait disant, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé Il a le désir, la volonté à être sauvé. Alors comme on va prêcher aux gens, nous prions avant d'aller chez eux. Comme nous arrivons chez eux, la prière que nous avons faite et ce que le Seigneur doit faire, et ce que le Seigneur doit faire, cela va conditionner leur cœur, leur vie, et il aura la volonté d'être sauvé. Voyons Acte chapitre 2, 37. Ayant, après avoir entendu ce, discours, il eut le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux, autres apôtres, « En frère, que ferons-nous » Maintenant, ils sont prêts. « En frère,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 et par plusieurs autres paroles. Il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. 41. Ceux qui acceptaient sa parole, ils avaient la volonté d'être sauvés, ils voudraient être sauvés. Et lorsque quelqu'un veut être sauvé, la repentance ne sera pas difficile. Lorsque quelqu'un veut être sauvé, alors la foi dans le Seigneur ne sera pas éloignée. Alors ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Nous allons aux actes 9. Actes chapitre 9, verset 6. Tremblant et saisi des fois, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse c'est l'apôtre Paul. Lorsqu'il était seul, le Seigneur l'a rencontré en chemin et une grande lumière euh, a brillé depuis le ciel. Il est tombé par terre. Le Seigneur a dit, Paul, Paul, seul, seul, pourquoi me persécutes-tu Il dit, mais qui es-tu Seigneur, Jésus lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de rejamber contre les aiguillons. Alors c'est pourquoi Maintenant, il était stupéfait, il était saisi des fois, il a dit Seigneur, que veux-tu que je, fasse Il a la volonté d'être sauvé. Comme on va vers les pécheurs et qu'on leur décrit la vie d'un pécheur et qu'on leur décrit les conséquences éternelles, la perdition éternelle, si quelqu'un demeure dans le péché, nous leur disons que Dieu veut te sauver et il a la volonté d'être sauvé. Alors, le salut ne sera pas loin et puis vous allez les conduire et ils seront sauvés au nom de Jésus-Christ. Voyons le numéro 2 là-bas qui est la volonté suprême pour sauver les pécheurs. Dieu veut que les pécheurs soient sauvés. S'il vous plaît, comprenez, lorsque Adam et Ève ont chuté et que Dieu s'était présenté dans le, dans le jardin d'Éden, lorsqu'il prononçait le jugement, parce qu'il dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourrait, qui mourra. Le jour que vous mangerez ce fruit, vous mourrez. Le jugement est venu, mais Dieu était lui qui a initié le plan de salut sans aucun homme, sans qu'un homme le prie, sans qu'un homme lui demande quelque chose. Il a dit que je mettais l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité, entre ta postérité et, sa postérité, et il te brise, et il te il et te blessera le talon et tu l'écraseras la tête. C'est le commencement du salut. Cela vient de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est aimablement sans que personne lui fasse pression. Dieu veut que les pécheurs soient sauvés. Allons à 1 Timothée. 1 Timothée 2, 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Ceci est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Voyons verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Il n'y a pas de problème du côté de Dieu. Dieu n'a pas confiné quelqu'un à la condamnation ou à la destruction. Littéralement, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Comme vous rencontrez les gens avant de les rencontrer, comprenez dans le, dans le cœur et méditez que celui-ci est, un prospect pour le salut. Dieu veut qu'il soit sauvé dès qu'il entend la parole de Dieu et que j'espère à la bonne manière et il, il n'y a pas de problème du côté de Dieu parce qu'il n'y a pas de défi que peut-être Dieu ne veut pas que celui-ci soit sauvé. Dieu ne veut pas que celui-ci vienne à la connaissance du salut. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est la volonté suprême du Dieu Tout-Puissant pour sauver les pécheurs. Et c'est dit que qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous allons à Jean 3, 14. Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Le verset 15, afin que quiconque croit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternel. Jésus-Christ a dit que comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, et dans le désert, quiconque regarde euh, le serpent reins et non Moïse, et non le précateur, et non le prophète, mais quiconque regarde celui qui est, ce qui est élevé là, dit que, afin que quiconque, quiconque croit lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà le verset 16 qui dit, car Dieu a tant le monde, car Dieu a tant aimé toutes ses créatures, car Dieu a tant aimé le monde pécheur, car Dieu a tant aimé le monde égarant, et, et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, comprenez, lorsque vous, vous rencontrez les gens demain, les, ils pourraient sinon s'habiller d'une manière ou, d'une autre. Ils, peuvent, sinon, ils peuvent couvrir ici ou bien laisser l'autre là. Ils peuvent être de n'importe quel lieu. Alors, il dit que, afin que quiconque croit à lui ne périsse Votre devoir, c'est de, c'est de, c'est de, le, de, de montrer le pécheur au sauveur et de parler de façon convaincante pour amener une connexion entre le sauveur et le pécheur et que le pécheur nourrisse le désir d'être sauvé. Parce que le, de, le côté de Dieu, alors il veut qu'il soit sauvé. Donc la responsabilité vous incombe d'amener, de, d'amener, de, relier le pécheur à Dieu afin que ce pécheur ait le désir d'être sauvé et qu'il ait la vie éternelle. 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Que dois-je Que devez-vous faire en tant que prédicateur Qu'est-ce que vous prêchez Qu'est-ce que vous dites aux pécheurs Il y a des prédicateurs qui aiment condamner les gens. Et ils vont les droiter. ils vont mentionner tous les pécheurs et qu'ils euh, se rappellent des livres ou de quelque part. Si la personne ne tremble pas et ne pleure pas, ils vont dire que, euh, que ils ne sont pas assez condamnés, alors ils vont amener d'autres choses pour condamner la personne. Ils croient que lorsqu'ils battent et écrasent le pécheur et que le pécheur s'écroule et pleure, alors ils ne voit pas le pécheur, le, sauveur. Tout ce qu'il peut voir, il peut voir sa dépravation, sa misère et, et un pécheur rejeté. Et puis, il peut même douter, disant, que je suis très loin. Est-ce que Dieu peut me sauver Jésus a dit lorsqu'ils sont arrivés alors, ce n'est pas son ministère, ce n'est pas son, son, intention de juger le monde, de condamner le monde. Regardez la femme qui était amenée au Seigneur, que celle-ci est prise en, en fraglant, en fraglant grand délit d'adultère. Où est l'homme Amener l'homme. Ils n'ont pas amené l'homme, mais ils s'intéressent à la femme. Vous voyez, les, les gens à l'époque, là, ils aiment piétiner les femmes, les asservir comme une serpillère. Et puis, et ils ont amené la femme. Et que Moïse a dit, ouais, il y a des gens qui connaissent les citations, les références pour condamner les gens. Moïse a dit qu'une telle personne doit être lapidée. Et Jésus au lieu de lapider, Jésus écrivait par terre. Alors c'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ a la bonne nouvelle. Lorsque nous allons, lorsqu'on sort demain, ou bien à tout moment, nous avons la bonne nouvelle. Je dis, nous avons la bonne nouvelle. Et si tout ce qu'on c'est que tu as fait ceci, alors c'est impardonnable. Tu as fait ceci, c'est impardonnable. Tu as fait cela, tu vas, tu vas brûler en affaire. Tu as fait ceci, tu vas souffrir pour toujours. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Dis-nous la bonne nouvelle. Alors Jésus-Christ a dit, où sont tes accusateurs Quelqu'un t'a-t-il condamné Elle dit, non Seigneur. Et Jésus a dit, personne ne peut te condamner. Dès que je suis venu te sauver, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et lui a donné la puissance de rester dans ce salut. Alors comme nous sortons, alors nous n'allons pas condamner les gens. Nous allons les relier avec le Sauveur comme ils viennent au Sauveur, quelle que soit euh, leur distance du Seigneur, le Seigneur les sauvera. J'attends un bon amour de vous. Car Dieu, euh, ah, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Tout le monde. Pour que le monde soit sauvé par lui. Voyons deuxième Pierre 3, Deuxième Pierre trois, deuxième Pierre trois. nous lisons le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. Mais Dieu use de patience envers vous. Mais il y a des gagnants d'âme, des prédicateurs qui n'ont pas la patience envers le pécheur. Je l'ai parlé au, départ, il, n'a pas, il ne s'est pas soumis, il va mourir, il, il, il ira en affaire, je ne, vais, je ne vais plus lui parler. Dieu use de patience envers nous. Alors, les gens que Dieu envoie vers les pécheurs, eux aussi doivent avoir cet attribut, cette caractéristique de Dieu, cette patience. Et comme tu vas vers le rétrograde qui demeure endurci, alors il veut mourir, alors il veut périr, qu'il périrait, on ne va pas encore essayer, on, a de meilleures choses à faire. Alors, Dieu, alors usez de patience, allez vers eux encore. Peut-être je n'ai pas usé plus d'amour, peut-être il n'y a pas de sourire dans mon visage, peut-être je le condamne, peut-être j'ai dit des choses qui lui ont fait de ne pas se soumettre, peut-être c'est ma faute, peut-être je n'ai pas une bonne euh, communication pour l'aborder, l'amener au Seigneur, vous allez encore vers lui parce que euh, c'est dit. Maintenant, c'est dit maintenant que, mais il eut de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, ne voulant pas qu'aucun qu'aucun périsse. C'est-à-dire le plus grand des pécheurs, le plus vil, méchant des pécheurs, le plus religieux, hypocrite, et ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je prie que Dieu ouvre nos yeux. Toute personne que vous voyez dans la rue, toute personne que vous voyez dans la communauté est un candidat pour le salut. Devant Dieu, dans la pensée de Dieu, il ne veut pas qu'aucun périsse. Et si vous allez prier avant de sortir, le Seigneur va vous montrer la clé qui ouvre la porte de leur cœur et la clé qui fera qu'ils vont désirer vous écouter et soumettre leur cœur au Seigneur Jésus-Christ et les pousser à vouloir être sauvés. Dès qu'ils veulent être sauvés, que Dieu veut les sauver, le, le, le pécheur vient au sauveur, il aura le salut au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 2, 17. Apocalypse 22,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 pas de, de, bons repas que vous voulez qu'il mange, qu'est-ce que vous allez faire Alors vous allez demander, donner à l'enfant quelque chose qui va pousser l'enfant à vouloir boire de l'eau et à manger. Si vous prêchez et vous voyez que les gens vous regardent seulement, alors c'est comme, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il veut que je fasse Alors qu'est-ce qu'il m'appelle à faire alors, alors il, faut, il faut que les gens soit, à soit à assoiffé. Alors, donner quelque chose qui pousse les gens à, être, à avoir soif. Si vous prêchez que le salut est disponible, Jésus est mort, si quelqu'un veut être sauvé, qu'il vienne, le salut est disponible. Et s'ils ne veulent pas, et s'ils n'ont pas soif, et s'ils n'ont pas la passion, et s'il n'y a pas le désir, alors vous allez leur donner la raison et pourquoi ceci et la raison va, va les pousser à venir. Si cela est disponible, si Dieu peut faire cela, si Dieu peut me le faire, je le veux parce que c'est dit que et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie. Comment Dites-le à haute voix, gratuitement. Pourquoi nous leur disons que tu ne peux pas être sauvé maintenant, tu dois aller faire ceci, revenir avant d'être sauvé tu ne peux pas être sauvé maintenant parce que regarde ceci, regarde cela. Si tu n'as pas corrigé ceci, si tu n'as pas ramené ceci, si tu n'as pas restitué ceci, si tu n'as pas nettoyé ceci, tel que tu es maintenant, tu ne peux pas être sauvé. Mais la parole de Dieu dit que, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Cela va se passer. À la retraite, qu'on venait d'avoir récemment, il y avait un homme ici à Lagos qui avait sa coiffure, euh, quel que soit l'adjectif, le nom, le vocabulaire qu'on peut utiliser, euh, euh, qu'on peut utiliser, l'homme là a, employé ce mot là et il a dégradé, pour, pour dégrader. Et l'homme là, aux, cheveux chouffus, était venu, il est venu avec son rasta, avec son apparition, avec une tignache de cheveux à la tête. Eh ben, il n'y a personne qui le dise, qui lui parle que si ton salut sur la hein. L'homme est venu donner sa vie au Seigneur à la retraite. Personne, il n'y a personne qui le dise que si tu, si tu vas être sauvé, tu faire ceci et cela. Le salut authentique est authentique. Je dis le salut est authentique est gratuit. Lorsqu'il a venu et alors il est venu l'arrêter, sauver, et il est revenu à, l'église encore, et puis à la euh, seconde fois, il s'est totalement, euh, euh, il, s'est donné, il a, il a fait la coupe des cheveux, il a la tête propre, on ne lui a pas donné, on, ne lui a pas dit ça avant de donner sa vie à Christ, que tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu as faire cela. L'homme l'a parfaitement sauvé. Lui-même s'est laissé. Il a fait une bonne coiffure. Une, bonne coiffure. Il a une bonne coupe. Alors, nous devons montrer aux pécheurs que Christ est le sauveur, le pécheur vient, il, abattra abandonne ses péchés, il croit au Seigneur et il aura et sera sauvé au nom de Jésus. Troisième partie ici, c'est la parole certaine du salut pour toute âme. La parole certaine du salut pour toute âme. On va Marc 1, 14 et hum, Marc 1, 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de, de Dieu, la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu n'a pas de mauvaise nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Et lorsque Jésus est venu apporter au monde, c'est la bonne nouvelle. C'est l'évangile du royaume de Dieu. Comment a-t-il présenté euh, ce salut, verset 15 il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et croyez à la bonne, et croyez à l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que tous vos péchés sont mis sur le Seigneur Jésus-Christ parce que aucun péché n'est si grand pour, pour amener la vie éternelle. Christ a porté le, les péchés. Alors repentez-vous et détournez-vous du péché et croyez à l'évangile. Acte chapitre 20 et 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ne pas pas vous détourner des choses qui vous, vous envoient, euh, qui vous plongent euh, euh, dans l'enfer, dans le jugement de Dieu, c'est normal. Euh, et le serpent est là, le serpent vous a mordu, le, le serpent est encore en vous dit de quitter là-bas pour votre sécurité, pour la protection de ta vie. C'est pourquoi tu quittes le lieu là, c'est la repentance. Il y a quelque chose un mauvais, il y a quelque chose qui détruit ta vie, quelque chose qui te fait du mal, quelque chose va apporter le jugement éternel sur toi, quelque chose va amener le fin inextinguible sur toi. On te dit, mais fais, il, faut te faire une bonne chose, alors il faut quitter la chose qui va te brûler, qui va te faire du mal. Il faut t'en détourner. C'est la repentance. Repentez-vous et croyez à l'évangile. À l'évangile que tout ce que tu as fait dans le passé, dès que tu te détournes de cela, tu crois au Seigneur et tout cela éliminé. L'amende du péché sera ôtée, le châtiment du péché sera ôté, la pression du péché sera ôtée. Dès maintenant et pour le reste le reste de votre vie, vous aurez la paix de Dieu. C'est l'évangile, croyez cela et le Seigneur lui-même va apporter le salut et la joie du salut sera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. La repentance vers Dieu et la foi en le Seigneur Jésus-Christ, c'est dit en Marc 16, Marc 16, nous lisons le verset 15, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Vous savez, il y a des choses que quand on les fait, on a, on, on a des avantages, on a des bénéfices, si on ne fait pas ça, il n'y a rien qui se produise. Vous faites cela, c'est bon. Vous faites cela, c'est profitable. Vous faites cela, quelque chose de bon va arriver. Si vous ne le faites, il n'y a rien qui se produise. C'est comme vous semez rien, vous n'avez, vous, vous moissonnez rien. Dans, le cas du salut, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Et si je ne suis pas sauvé, et si je ne donne pas ma vie au Seigneur, et celui qui ne croit pas sera condamné. Ça, c'est la damnation éternelle. C'est pourquoi c'est important. La parole certaine du salut est venue. Et alors, vous mettez votre confiance, votre foi en Dieu, disant, Seigneur, je crois. Seigneur, tu es mort pour mes péchés. Et puis, tu es sauvé. Si vous êtes une sage personne, un sage euh, pécheur dans le monde, tu dis que tu veux faire cela pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle viendra à eux au nom de Jésus-Christ. On va au troisième point. Troisième point, c'est l'œuvre du Sauveur dans le pénitent. On va aux actes 16. Actes 16, verset 32. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. 33. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava le plat et aussitôt il fut baptisé lui et tous les siens. Verset 34. Les ayant conduits dans son logement et leur servit à manger, et il se réjouit avec toute toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Nous allons voir trois points ici. Un, l'œuvre de la grâce dans la vraie conversion. Lorsque quelqu'un est réellement converti, les bonnes œuvres, l'œuvre de la grâce dans la vraie conversion. Deuxième point, les bonnes œuvres dans la piété par la nouvelle créature. Trois, la richesse de bonté dans les chrétiens transformés. Numéro 1 ici, nous allons voir l'œuvre de la grâce dans la vraie conversion. Nous lisons Acte 16. Et Acte 16, lisons verset 30. 30 dit, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé Et il ne pensait pas à sa femme, il ne pensait pas à ses enfants, il ne pensait pas à sa famille. Que dois-je Que faut-il que je fasse pour être sauvé Et voilà la réponse maintenant. Verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais on ne s'arrête pas à la fin de ta question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ouais. Lui ne connaissait pas l'écriture, il ne sait pas que le salut est, est disponible pour lui et toute sa famille. C'est disponible à sa femme, à son mari. Alors, ils ont dû lui dire cela. Lorsque vous sortez et vous prêchez à un individu, vous êtes dans la maison, la femme fait le ménage, les enfants aussi sont passés par-là, et l'homme s'intéresse à ce que vous dites, et il veut être sauvé, c'est à vous de le dire poliment, gaiement, joyeusement le dire, ou peut-être d'amener tous les membres de la maison, parce que le salut est aussi pour eux, la délivrance aussi est pour eux, la repentance est pour tout le monde de la famille. Si seulement tu te concentres sur lui, oui, comme c'est lui seul qui s'intéresse. Et tu n'élargis pas cela, lui laisse sauver. Et puis finalement, il y a la division dans la famille. L'un est sauvé et trois autres ne sont pas sauvés. Et il y a un combat là-bas. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vois le verset 32. Et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tout, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. voir ceci. Même, quoique l'homme là fût, soit un pécheur, il avait une bonne autorité dans sa maison. porte a dit que tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il ne connaissait pas sa maison, il les, a conduits dans sa, à sa maison. Il avait l'influence sur sa maison. Et sa maison était sous soumission. Il a dit, ma femme, il y a quelque chose de bon ici. Ces prédicateurs vont nous parler à cette fois Rappelez-vous Philippe était une ville de païens. Ces gens étaient païens, mais cet homme a le contrôle sur sa femme. Enfin, venez ici. Ces prédicateurs vont nous montrer la voie éternelle. Et les enfants se sont soumis et tout le monde s'était assis et alors et, dit que et, il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. 33. Il est pris avec lui à cette heure même de la nuit. ouais cela À cette heure de la nuit, il lava le plaît. Que pensez-vous de cela un changement est venu. Ils ne les, ils, ne les, ne les considèrent plus comme prisonniers. Ces gens les ont battus avec des fouets et ils, ils saignaient au dos. et ils voyaient cela. Alors, lorsque, alors euh, que ces gens sont dans méchants euh, prisonniers, ils ont amené une fausse religion qu'on ne comprend pas. Mais celui-ci, il est réellement converti. L'œuvre de grâce est effectuée, exécutée dans son cœur. Alors l'évidence et que sans que Paul et Silas disent que voici notre plaie, ne, vas-tu rien faire Mais de lui-même, à cause de la transformation dans sa vie, il lava leur plaie. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Qu'est-ce que cela veut dire Lui et lui, et sa femme et ses enfants. Si c'est lui, seul et la femme, allez vous en sortir cela lui, c'est dit que lui et tous les siens alors il n'y a pas d'argument, alors c'est l'œuvre de la grâce qui a été faite dans leur cœur. Si quelqu'un est converti, vous allez voir l'évidence. Éphésiens 2, 8. Car c'est pas la grâce que vous êtes sauvés. C'est la grâce de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Parce que l'œuvre du calvaire, le salut a été payé. Et c'est car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 10. Car nous, quand nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Maintenant que nous sommes sauvés et que l'œuvre de la grâce est faite en nous, nous sommes maintenant son ouvrage et nous a, et nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il nous dit, il nous dit en titre, on va à titre, à titre 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Lorsque la grâce l'a agi en nous, et que la grâce se manifeste en nous, et que nous recevons la grâce, nous l'embrassons, alors et que nous intériorisons cette grâce et que cela fait une bonne œuvre en nous, voilà ce qui va se passer. 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alors, on peut le dire. Alors, de ce geôlier philippien, on peut voir maintenant la sobriété, la justice, la piété et dans ce siècle présent, comme il a pris ses hommes de Dieu et a lavé leurs plaies. Même, et, même, il leur a fait manger. Et numéro 2, ici, c'est les bonnes œuvres dans la piété par les nouvelles créatures. On retourne aux actes. Acte 16, 33. Il est pris avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies Qu'est-ce que cela veut dire Les gens qui ont battu Paul et Pierre étaient ses supérieurs. C'était eux qui, étaient étaient nous en autorité. Ils étaient de la même tribu, de la même culture. Ils étaient païens ensemble. Et maintenant qu'il est converti, la piété est entrée en lui. Il est devenu une nouvelle créature. Il n'est plus en accord avec les païens. Il n'est plus en accord avec euh, les gens de sa culture, alors qui ont battu les apôtres jusqu'au point de saigner. Maintenant, il dit que je me différencie, je me sépare d'eux. Alors, je dis que si, si j'avais ce que j'ai maintenant, je, si ce que, si j'ai, si j'avais ce que euh, j'ai maintenant, je n'aurais pas supporté ce qui est fait. Alors, pour montrer euh, euh, ma différence en caractère, en attitude, alors il les a pris la même nuit et lava leur plaie. Et il fut baptisé lui et tous les siens. On va euh, 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est, il est hors du monde, il est sorti du monde, il est venu à Christ, il est sorti du péché, il est venu au salut du Seigneur. Il est sorti de sa culture, de, sa, de la corruption, il est venu à Christ. Et lorsque quelqu'un sort des ténèbres pour venir à la lumière, il sort du ténèbre de ce monde, du royaume de ce monde, du royaume de Satan. Il sort vient au royaume de Christ, il y aura une différence. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous savez, auparavant, avec les autres, il a raillé ses prédicateurs, il a raillé ses prédicateurs. Il, il amène la fausse religion. Il veut nous ôter de notre religion de notre culture. Ils étaient comme eux, mais la vieille haine est ôtée, la vieille animosité est perdue... est ôtée. Alors, l'ancienne trahison est ôtée. Alors, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'œuvre de grâce dans le cœur d'un véritable converti. Maintenant, il est une nouvelle créature. Vous avez la piété dans sa vie. Il y a la nature de Dieu dans sa vie. Et on nous dit en Romains 8, Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La condamnation. Tu as battu ses apôtres. Tu as blessé ses apôtres. Tu as, tu as mis leurs pieds dans le fer Et tu, as, tu les enfermés. Et tu as condamné les serviteurs jetés du Seigneur. Maintenant, ils s'est repentis. Maintenant, ils croient au Seigneur. Maintenant, une, une différence est vue dans sa vie. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et verset 2 nous dit, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Un changement est survenu voilà le numéro 3 ici. Cela parle de la richesse de bonté dans les chrétiens transformés. La richesse de bonté dans les chrétiens transformés. Nous, nous retournons aux actes 16, verset 34. Actes 16, verset 34. Les ayant conduits dans son logement, et s'ils n'étaient pas convertis, il n'aurait pas fait cela. Il ne devait pas faire ceci. Alors, il n'est pas ami, il, n'est pas ami des prisonniers. Il veillait sur eux afin que euh, leur punition, leur persécution euh, soit bien assurée. Mais parce qu'il est converti, il ne se voyait plus comme un geôlier, il ne se voyait plus comme un gardien de prison, il ne se voyait plus comme étant en autorité, il ne se voyait plus comme un commandant ayant son uniforme de prison pour aller faire ceci et cela. Alors maintenant, il se voit comme un frère, il se voit maintenant comme membre de la famille de Dieu. Et voici les membres de la famille de Dieu. Je suis membre de la famille de Dieu. Et alors, ils, euh, ils ne pas, euh, ils n'ont pas fait des plaintes que euh, la prison, l'alimentation de la prison, euh, n'est pas euh, nutritionnel, euh, ce n'est pas bon, lui dit que moi, si je ne peux pas manger la nourriture de la prison, ce qui mange là-bas n'est pas bon. Si nous sommes membres de la famille de Dieu, je suis frère avec eux. À cause de cela, il les a fait sortir, les a conduits à son logement et s'est dit que il leur servit à manger. La femme n'a pas dit que nous sommes païens, Comment pouvons-nous nourrir les Juifs Parce que Paul est juif, euh, Silas est juif. Ils n'ont pas dit ça. La vie a changé, la situation a changé. Et c'est ainsi qu'on connaît ceux qui sont nés de nouveau. Et lorsque les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Et il se réjouit avec toute sa famille. La joie du salut maintenant est montrée très claire. Alors, et alors et, et, et, il se réjouit avec toute sa famille et, et de ce qu'il avait cru en Dieu. Comme on sort, on rencontre les gens euh, de la société, les gens culturels, on leur parle de Christ. Nous devons parler de façon convaincante, persuasive, que les gens désirent être sauvés et que Dieu aussi désire les sauver et que nous connaissons, nous, que nous connaissions le Sauveur euh, euh, volontaire à, à ces pécheurs et que l'œuvre de grâce, que le salut soit arrivé et que l'œuvre de Dieu soit faite dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Dieu vous utilisera. Dieu m'utilisera. Il utilisera chacun de nous. Nous allons amener beaucoup de pécheurs de leurs péchés au royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. Grande sera leur joie et grande sera votre récompense. Où êtes-vous Je Dieu, grande sera votre récompense. Que le Seigneur mette sa parole de salut dans votre bouche et la méthode est et la communication persuasive au travers de votre bouche. Au travers de vous, beaucoup de pécheurs viendront au Sauveur et l'œuvre de la grâce, l'œuvre de la piété, l'œuvre de la bonté se manifesteront dans le vie au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et prions le Seigneur, disant « Seigneur, nous avons vu ce que tu as fait au travers de Paul, de Silas, fais le même